Ha! 因为他明解到理。啊，等下你进来你就看到。南瓜、地瓜或者是是没有弄好，是去打九桃来铺。 个冲到这里面，然后就躲在这里面一条，所以那边龙虾很多哦，所以叫龙虾洞。